баке эме кечирип коңузчу байке пожалуйста суранабыздан байке жолдун баары пробка болуп араңмай качып калып жатым байке кечирип коңузчу көп күтүп қалдыңыз го чоңуз беш мүнөт күтөйүн он мүнөт күтөйүн жарым саат күтөйүн макул болуп тур эми бир саатта күттүрөсүз эми уят барбы кыздарды билесиз го байкем өзүңүз түшүнүп коңуз эми кыздар түшүнүп коңуз эми балдар деген кыздарды күтүш керек да байкем эмне болуп атасыз эми койбойсузбу койбойсузбу макул болуптур эми болуптур кечирдиңизби кечирдим кечирдим кучактап койдун анда жок жо жо жок анда бирөө коеюнбу жок жок жок жок жок жок мынакей питсаңыз байке эми берип канча төрт жүз э майдам жок да мен деп безген боюнча келе жок эй байке ой байке Ой. айдана мен өзім төлеп қойдым мен өзім эле төлеп коем биринчисине мен төлөйм жок айдана уят мен турганда Еркектер эркектер турганда аял киши төлөгөн өзүм эле төлөп коем уят еркек эми эркек киши болуп туруп эми аял кишиге төлөтүп атса туурабы өзүм эле төлөп коем саламатсыз ба әке ашқабақ берейін бе капуста жоқ жоқ алмаңыз қаншадан алма елу сомдон элүү жакшы мага бир килограмм салып бересиз бе бир килограмм э анан байке эми ар бирин бирден пакетке салып чыксаңыз э ар бирөөн ар бирөөн бирден пакетке ташнакаева ооба так мандаринчи мандарин канчадан мандарин 80 сомнан 80? мындан 2 килограмм салсаңыз тоже ар бірін бірден пакетке салып чыгыңыз э мандарин да ооба а эми күрүчүңүз каякта байке күрүчүңүз а күрүч а жоқ, қарындаш, күрүч бар бірақ сатылбайды. Неге? сатылбайт күрүч э, гречка сахар сатылмайды жүзім да сатылмайды баса нұрбек ә? сүйінші болсын болсын ә? жақында үшеуміз болып да ооба шын элеби бардың ба балалы болады дегенбіз қаяқта сен мен апам болып үшеуміз жашаймыз Эй, нұрбек не қылып отырсың сал салып деп мен бұған ал не керек оны саған мына жерде бір аял күйеуісінің чөнтөгін аңтарған екен сот бергенде 5 жылға қамалып кетті аял Thank <laughs> you. неме мен жумушка орношсомбу деп келдим эле мына менин резюмем жакшы байкем бизде азыр как раз бир орун бош орун барбы э ооба келип иштесеңиз болот болот да жакшы анан канча айлык төлөйсүңөр айлыгыңар канча болот эми айлык бир үч ай беш миң сомдон иштеп турасыз болғаннан кейін үч айдан кейін он беш миң сомдон аласыз а үч айдан кийин он беш миң болобу ооба чоңуз ошо үч айдан кийин келейин анда э ошо көтөрүлгөндө келейин э сөзсүз келем рахмат Э, келіңіздер сарқас бересіңдер ма маған қуырдақ бұл жаққа келіңіз маған э, лайман ішкенге ше ішкенге мага компот беріп қойыңыз яблочный бар э? келіншегіңерге бұл ішпейді бұл жана мен мээмди жеп канымды ичип тоюп алган курсагы <laughs> ток міндетімді қаяққа кеттің қаяққа болмау керек апамдікіне мен ушығын ем кетемін деп де маған ақша бер ақшаны не қыласың жолгірей қылып кетпеймін бе жолгіреген аға ақшаны ма салам айта бар ушіле бе міне жетпей эми кайра кайтып келең гана бербейсиңби жетмек беле жөнүн айтпайсың апамдыкына барып келейин